Þá erum við aftur mættir í verkræði varpið. Eh, þetta er í annarskiptis við hittumst Já. og við erum ennþá bara þrýr hérna saman við sem stöndum að þessu. Það er Helgi Þór Ingarsson og Þorður Vikingur og Haugur Ingi og við erum svona ennþá í upptaktina máðs og vildum þess vegna bara vera hérna saman í annarskiptið. Og okkur dætti huga að ræða eh, núnum verkefnastjórnun á Íslandi. Við skrifum saman hérna þetta merkilega verkefnastjórn eh, þessum þrjármerkilega greinar um þetta efni og var, uh, þetta var byrt í uh, tímariti sem að eh, og sérprenti sem að verknæðingafélag Íslands gaf út Jú. og verkefnasturnafélag Íslands er líka með í þessu og þannig eru þrjár áhugaverða greinar og ég held veitum að svona nota tækifært til þess að ræða eins um inntak inn þessa heftis Mér eru nákvæmlega aðeins kannski frekjast mm -hmm. ef ekki aðeins að ræða hérna rástefnuna sem, að, sem að við heldum hér núna fyrir skemmstu Ímar Já, þú meinar, já, einmitt, þetta veitu kannski að byrja því, byrja því. Æ, kannski, Nei, þetta þykir nú tíðindu sætt að halda alþjóðlega rástefnu já. með 20 fyrirleysurum sem að fluttu þarna þekkingu sína, það ferði fram þekkingu sína á, á því sem er mjög karrent Innovation Megaprojects and Risk nýsköpun, reysaverkefni og áhættu. Hvernig fannst þið tiltakast þannig, Segur? Þú varst nú þannig. Ég var þannig. Mér fannst þetta mjög uh, skemmtilegt og Já. líka mjög bara gefandi. Uh, þetta var ekki mjög stórt, en ég með það voru samt, hvað voru margir? 100 og... Já, það voru 140-50 manns og Í tveimur strömmum? Tveimur, já. Eða þreimur strömmum eða sko, en alltaf tve, tveir strömmar samtímis mm -hmm. og þá eh, má ekki glemma að þakka verkvæðingarfélaginu fyrir þeirra atbeina já. sem var mjög myndalögur á allan átt og síðan dag verkvæðina kom þetta strax á eftir og þetta var svona tvenna sem að heldur, ég var á degi verkvæðinar og, og það eh, vatti aðteglið mín að í mörgum fyrirleisturum þannig að eh, það voru haldinir þar þá vittum við með nóspart í daginn og undan Einmitt. og sem sagt að dagarnu undan var þá til þess fallin að skýra ymmislegt sem að var síðan að borða borið þarna af svona framkvæmdum. Það er alveg ótrúlega mikið í gangi á Íslandi af verklegum framkvæmdum. Það er sem sagt fjárfæstingar sem að nema jafnvel þúsundum miljardar mm -hmm. sem að kannski að næstu 25 árum. Gríðarlega uppbygging í innviðum. Á meðan þeir voru að þessu þá var ég að kynna mér reysaverkefni á Ítalju Já. Eh, sem hafa verið undirbúin að frangandi gegnum mannkynsuna fyrir 2000 árum Einmitt, já, já. og svo fyrir kannski, fyrir kannski 700 árum og svo bara á síðustu öld sko. að, en dæmin okkar um verkefni eh, stór og mikil verkefni er nú kannski síðustu 100-200 árum Einmitt, en maður verður svona lítill í mannkynnsugunni Já, hérna, talan, ég man ég var eins, valdiðin hriði borg á Ítalagi sem heit Peruzia og heitir og ég var að hafa með kaffi eitt morgunin á torki og horfið á eins og okkarlega eitrúska boga og ég var eitthvað að hugsa um lífa tilveruna þá áttæði maður því að, að blokkin sem ég bjóð í 6-7 hæða blokk hún var byggðum svipalnýtti og, og Ísland var, var numið og eitrúska bogin hann var fjögur þúsund ára gammal og stóð enn Já, já, já, já. Ég man þegar ég var í Róm síðast þá, <clears throat> þá var ég þá bara heyri ég þá leiðin út á keflaugurflugvöld að bankakerfið er að hrinja og banki minn er hrunin og ég veit ekkit hvort að korti minni virkaðan eitt og, og, og síðan er ég bara komið til Rómar og ég ferði mitt í, í ringleikósi í Kolossum og, eh, og það rýfjast upp fyrir mér að það er, það er byggt til þess að skemta líðinum þegar Róm er að hrinja og allt er einhvern veginn að, að mólast niður og þá hugsaðum við að við, við verðum einhvern veginn að fá líðin með okkur já, já og þá byggja þér þetta mikla ringleika hús og, og eru þarna með svona skilmingaþræla og verðist við ljónum. Ekkert smá mannverki. Ekkert smá mannverki. 65.000 manns gáttu fylst þarna með, með þessu, þessari afþreyingu sem að myndur ekki kannski þykja upp, svona rétt svona síðferðislega í dag Nei. en þóttur hún bara í góðu lægi á þeim tíma. Já, já, já mörgum færast já þau færast til sífælt en, en hugsið ykkur sko, þarna er Perúcia líka eftirminnilegt að þarna er hlutið vassveitunar enn frá tímur óverja mm. já, akkurat og um, það er allavega ég, ég má til maður segja að, að því að ég kom við líka í ég kom við í Pompei það er svona staður sem maður hefur heyrt um í, í barnaskóla í, í skólakefurinn talað um þetta eh, við, viðburð í heimsögunni þegar Pompei Eh, fórundurösku og fullt af fólki dó bara á nokkru mínútum og ég lappaði með þessar rústir og skoðaði þetta og það er, þetta mjög, það er mjög magnað að sjá þetta og upplifa þetta en eh, Róm, bara nú er ég að því við erum talað um Rómverja að þeir komu inn í, eh, í, í á þetta svæði og, og tóku það yfir og voru að spái hvað þetta gera sumstar ákvaður að byggja upp innviði frá grunni, að því við erum að tala með um innviði mm og það er á meðal holræsakerfi og, og slíkt en sumst þar eh, letur það eiga sig og í Pompei þá, ef að <laughs> nefna leðsugumadurinn minn hafi verið að pöngast í mér <laughs> þá var ákveðið að vera ekkit að, að it is what it is ja. þannig að þar, eh, hérna flóðin og bara flórin um gödurnar sko að meðan að búin voru til svona fráreitu, fráveitu kerfi í, í öðrum borgum þar sem að Rómur er byggðu upp ja. innviði alveg stórkoslegt að svona áttast á þess og setja þetta í samingi við, við, við tíman Og taland um Ísland að það er hérna, uh, ég var nú einmitt í, í Skálholti og kerðum uh, Ölfusið og það er nú Ölfus, hérna, hvað heitir hún, áveitan eða flóa áveitan, það er gríðalega stort verkefni já, já. Og, og stóru domkirkjurnar í, timbukirkjurnar í Skálholti sem voru að platamáli hvað fjóru, fimsum stær eins og sem stendur það núna. Já, alveg klangskirkja á sínum tíma stærsta timburkirkja í Evrópu Jú, held ég, það held ég og, og, og, og þá þurfti að draga viðina upp kvít á einmitt, já þetta var, eh, hugsaðu uh, sko hvað risaverkefni <laughs> er ekkert nýtt fyrir bara á Íslandi frekar enn Ítali en, en fyrir ekki haugur hildi hérna takkar orði en, en, en allavega eh, Ímar mm -hmm. við erum auðvitað stóðum að Ímar á samt fleiri góðum og hérna hann er að ég þurfti endilega að koma því að hvað þetta tókst vel og hvað eru sáttir já, já, já. og þetta er, þetta er partur af því að, að, að þroska fæið verkefnastjórnum sem fag á Íslandi og, um, og þarna var mjög gott samtala melli íslenskra aðeila og erlendra sérfræðinga og fólk sem er að praktísera og fólk sem er að kemur á háskólanum og, og, og þetta allt svona þróskar fæið. Vinnur allt saman. <clears throat> Og fyrsta grein í þessu bladi sem, þessum þremur hérna sem við skrifiðum, heitir einmitt já, þróum verkefnastjórnunar á Íslandi. Já, saga hennar. Og við getum sagt að nýjast að skrefið þeirri sögu sé í marraðstöfnan. Hún var já. bara í síðustu viku. Og Alkjörlega. svo er undirtitillin uh, eh, eiginlega leiðin að, í áttin að, að fagmennskunni, the path to a profession, heitum við skrifað á ennsku. Já við... en, hvað, hvað er í þessari fyrstu grein svona, ef, að, ef við erum að ræða þetta út frá svona, því sem við erum að menna, sem partur af þróun verkefnastjórnuna sem fags svona, við... sem kannski, og í, í samingi verkvæðina líka já, já. já, við vildum reyna að, að kortleggja uh, sögu fagsins á Íslandi og, og ná auðvitað um það auðvitað er fægið er, er ungt eh, sem slíkt og, og á heimsvísu en eh, og yngra á Íslandi að því að það er alltaf einhver tímasengun eða hefur verið gegnum árin að, að hugmyndir stjóti rótum á, á Íslandi en, en við vildum setja þróununa á Íslandi í einhvert samingi við alþjóðlega þróun og, og við vildum ræða um dæmi úr Íslandsögun um verkefni auðvitað vor, var verið að undirbúa framkama verkefni áður en við fórum að tala um verkefnastjórnum sem fræðigrein og það er verðt að hafa það í huga að, að e, þegar við erum að tala um mannverki eins og flóa áveitu þá er hún, e, þá er það hún undirbúin og framkvæmd áður en við fórum að tala um verkefnastjóðun sem sérstakka fræðigrein Já. og sama gildur um fjöldamörg e, verkefni hér sem tengdust mjög mikilvægri uppbyggingu innviða en það er svo meðja um síðustu öll sem að, að verkefnastjóðunum verður til sem konsept og eitthvað, eitthvað setna sem að hún kemur til Íslands En, en Helgi unnum þess að grein saman og það sem við gerðum sem ég held að hafi verið góð hugmynd við tókun tali eh, Egil Skóla Ingebergsson Já. sem að eh, merkilegur mm -hmm. og frumkvöld, hann, hann hérna eh, auðvitað verkvæðingur, hann var líka borgastjóri Reykjavík og, og, og leiðandi verkvæðingur getur við kallað og stjórnandi, þannig mm -hmm. að það hafi, hafi hér hérna, mikil áhrif og hann eh, myndist til dæmis áða mann ég að fyrsta, fyrsta námskeiði sem haldi verkefnastjórnum það hétt ekki verkefnastjórnum, það hétt critical path management eða stjórnum bundnu leiðar og, og að bara fyrir verkræðinga og þá, þá, þá hann sagði mér að ég sagði okkur að þetta hefur haldið upp á bifröst og þá sátum <laughs> marga daga og reiknuðu svona tengslanett og tölduðu sér heiminn hafa höndu gripið að finna þessa bundnu leið sem er lengsta leiðin í verkefnum fyrir það sem að hafa áhuga að vita hvað bundna leiðin er nokkalega. Það er gaman að skru nefna þetta, þetta er hár, hárétt, Egil skúli stórmerkilegu maður og er eh, landstæktur og fyrir það að vera borgarstjóri og, og svo fyrir að vera ljúlingur og góðu drengur og góðu verkvæðingur og ég myndi segja í hópi, þröngum hópi manna sem að voru frungkvölar í verkefnarstjórnum í Íslandi Tímanlega. og hann Ég held að það sé kannski hægt að halda þig fram að hann hafi verið fyrstur íslninga til þess að beita þessari sépjum aðferð Já. og það var alveg dásamlegt að hlusta á hann lýsa því hvernig það var. Þetta er áður en að eh, tölfur komu Já. og þá voru þessi útreikningar sem var verið að gera til þess að rekna út hversu langan tíma verkefni tæki. Þetta byrjir allt þar nefnilega. Verkefnastjórnum rætur í svona eh, aðgerðaransóknum að rekna út. Kemur það. Já, kemur það. Og hann eh, beitir þessari aðferð. Mér minnir að hann hafi sagt mér að, að, að hann beitti þessu fyrsta skipti þegar hann, hann stýrði uppbyggingu lítillar virkunar við höfni hófna. Smidlabergrar á virkunu við mæli. Já, hvað svo hann hétt ekki. Eitthvað svo leiðis. Og hann var að lýsa þessu fyrir mér hvernig eh, bara hvernig kofinn, það sem aðeins voru með skrifstuðu var eiginlega bara betrektur <laughs> með þessum pappirum og þannig var þetta í upphafi, já, já. það snýrist um þetta og hann kom með þetta heim og og, og hugmyndmanna um, um fægið snýrist um þessar teknílu þætti, þessar teknílu aðferðir og þetta var verkfræði fag til að byrja með. Já, já. Það er kannski gaman að, að því skilgreinið fyrir þá sem ekki vita, þá hlustinn sem ekki vita hvað bundaliðin er, getur við útskýrta bara nákvæmlega hvað það er? Hvað já, þetta, þetta, þetta er sem sagt uh, eh, verkefni brotið upp í verkþætti mm -hmm. og, og þessir verkþættir þeir tengjast. Þetta er svo að þú ert að byggja hús, þá ert að byrja því að grafa grunn og setur sér sökkulofan í og þú getur ekki gert þetta þegar þú rauðar og byrjir á að, að setja sökkulinn og svo, svo gráða grunninn þannig að það er alltaf samhengi á milleðisra verk þetta háðir innbyrjus. háðir innbyrjus og þess að það er að tengja á saman mm -hmm. og þeir hafa síðan tímalengdir og síðan getur þú reiknað uh, lengstu tímalengdina í gegnum þetta tengslanett mm -hmm og uh, hún er, er, kallast bundin ef að einhver aðgerð á þessari línu, þessari tímalínu tefst, þá tefst bara allt verkefni mm. þess vegna er þetta kallað bundið mm. svo eru aðrar aðgerði sem eru óbundnar og þar gætu verkefnastjóðletir fundið það sem kallaði slaki mm. uh, þar sem það er skona, meira sveigurum til, til, til, til að fresta eða, eða flýta eftir aðtökum ég veit ekki hvort að einhverjur er, er eitthvað bunda leðin er þetta var svona henn Helgi Kralur ökkapastúr og þegar ég var sjálfur hérna í erkvæðin á mig og þá var þetta kent og það var að prófa mann endalust í næmningreiningum á bunduleiðinu og, og þetta þótti, þótti hérna merkilegt manni og við stóðum hérna fyrir fram hansi tengslanett og horfum á þau með mikil lotningu á sínum tíma en, en, en síðan er auðvitað verkefnastjórnum tekið algjörum stakkarskiptum og, og snýstum eiginlega, eiginlega allt annað í dag heldur en bundin leðina og, og þetta er hérna já og þetta, þetta, þetta, þetta er svona dæmigerð eh, svona bestunar pæling einhvern veginn, er það ekki? Ægjara rannsóknir, operation research Herriði Bilda, ég manna við, við tókustólið á með þegar við varum verið að velja verkefnin, þegar þarna lista verkefnum, stóru verkefnum hver var krítirían við enduðum með ákveðna lausna því máli. Já. Hver var hún? Já, við vorum okkur langaði í þessari greinum sögu verkefna stjórnunar og þá þurftum við að tala um, um, um verkefni og finna verkefni sem að væru þessu verð að taka þau inn í slikt yfirlitt og við fórum nokkra ringi og, og við enduðum á því að, að leggja út af samantækt á vegum verkfræðingarfélagsins mm. sem gerð var í tengslu við eitthvað afmæli félag, þess góða félags. Já og þar voru tekin saman um, e, helst verkefni sem að tengjast þessari miklu innviða uppbyggingu á árabilinu frá 1900 og fram til okkar daga Já. og við endum á því að, að, að velja fara í gegnum þennan lista og tala um og, og telja til nokkur, ekki, ekki öll en nokkur af þessum verkefnum Já. og svo bættu við reyndar inn í það líka Já, öðrum gæmna. verkefnum við, Þetta var nefnd á viðnum verkefningafélagsins, þeir fekk þetta hlutverk og það er sjálfsagt ykkur verkefni þetta sem hafa fallið miklu skiptsóbryggju en, en, en, hérna, en þetta er samt uh, gott yfirlega þá maður beint á að þessi, þetta hefti sem við erum að mýsa til það er aðgengilegt á netinu mm -hmm. bæði á vefsvæði verkefna stjórnuna félagsins og verkfræðingar félagsins Ég manna við sko, það, við notum þeirra uh, skilgreiningar á, á stóru verkefnum eða við fylgdum verkefningafélaginu eftir þessari nefnd sem hafi verið sett í þetta og svo, bætt, svo reyndum við að nota sömu krítiríu til þess að spanna það aðeins lengur einn í framtíð. Já, bara það var einfallega vegna þess að, að nefndin hafði, hafði unnið að þessu á, á, og skila af sér á tiltegnum tíma og Já. ég held að það hefði verið liðin einhver 20 ári af fylg. Við þurftum að skoða tímanbilið frá þeim tíma. Það, Já, það var, það, var, það var meinin. Þetta hefði byrst á sínum tíma en, en síðan voru alveg stórkostlega verð sko, og, og þetta er áhægvert að fara gegnum hann að lista. Ég veit ekki hvort við erum að gera það svo sem en, en að sjá hvernig verkefnin stækka hvernig Ísland sko, hvernig eru hér til fjármagn til þess að ráðast í stærra og stærra verkefni en fyrsta verkefni sem er hérna á listanum er rosalegt það er, það er símalínan á milli Seyðisfjörðar og Reykjavíkur 14.000 símstöðrar 1906 1906 640 km vegalend og verkefnistími aðeins fjóri mannir einmitt, og var, er þetta ekki verkefni það sem bændur voru ekki, ekki sáttu við það var ekki bændaförin tengt þessu já, já, já það, það er nú oft þannig með nýjungar að það er mæta anstuð ekki allir sáttir, ekki allir sáttir. en á seipun tíma eru fleiri verkefni ég meina kalda vatnið í Reykjavík og, og hérna holræstakjörfið þetta eru alltaf stórkoslega skref sem eru stíin í uppbyggingu innviða hittaveitan og Þannig að, að, að þetta eru nú daldið ber þess merki að, að þetta eru svona, þetta eru framkvæmdaverkefni, þetta eru vegir og, og, og brýr og svo sjáum við þegar fyrir að líða á, á öldina þá fyrir við að sjá orkumannverki. Já, virkjanir sem sagt virkjanir. Og, og hérna e, e, mittu uppbygging á einn við vegum, já, já. E, göng Ég má til með að nefna að, að lögudalshöllin er hérna á lista, já. 65, nú verður að tala um nýjan eh, þjóðareikung. Já, 65 en, en, en, um. en þetta er gaman henni, því ég, ég setti, setti hausina mér hún í það, það var mjög gaman að lesa það að sko hún er verkvæðilegt afreik því að það þurft að steipa, hún er steift, hjúpurinn er steiftur já og þetta er ekki smámál að steipa þetta í einu lægi til þess að verð ekki sko misfellur já. og að verð ekki einhvern rof í, í etna, hérna, þess vegna fer hún inn á listan þess vegna fer hún inn á listan hún þykir verk, verkfælet afreg hún er það já, já. og vakti aðtekli erlendiskilsmið að hún hafi eh, þessi, þetta gekk vel sko Þetta eru auðvitað, eins og Helgi var að minnast á, þetta eru auðvitað verkfræðingar sem setjast saman listan og, en, en eh, ég veit ekki hvort að hann lítið öðruvis út eða einhverjur hugvísindum að félagsvísindum hann myndi kannski ég, tala um ég, ég saknaði sko til mig hérna, sem svo kirknana margra frá miðöldum sko og líka, líka Selfosbrúin sem var sko bara svona hún var alveg hún, hún hún var mjög snemma Ég heissaði haugur að þú sklur ekki nefna Guðbrandsbiblju Já, svo má náttúrulega spá í slík verkefni og, og kvikmyndaverkefni já. og síðast í barinn í dalin og ég dýk hvað og hvað en já. við ætlum ekki að fara út í það Nei, en, en, en, Við, við erum hér í verkflæði varpinu En í upphaflega þá var, var náttúrulega verkefnastjórnun fyrst og fremst Uh, nýtt til þess að halda utanum verkfæðileg verkefni já. og svo hefur það spannað út í ymsar áttir síðan já, já. og það sjáum við með á ímarraðstöfninu það, það, það er með ólík verkefni sem voru rætt Já, þegar við setjum saman hugmyndafræðina þá, eh, það er ekki tilviljun að, að það tengjum við saman nýsköpun og síðan auðvitað hérna, þessi verkefni sem tengjast verkefnastjórnum og síðan þetta sem við þekkjum úr bara okkar samtímaumræðu þessi mikli óstöðuleiki, þessi mikla óvísa, þessi mikla áhætta sem, að, sem að er í samfélaginu. Já. Já, já. Og við sjáum það að, að, að tala um áhættu mm. og nota hana eh, sem viðmið í öllum stjórnulegum aðgerðum, þetta er mjög mikið að færast í vöxt. Það var mjög hérna, gott eh, innleikin þessu umræðu mm -hmm. um, um, um, um ákvöru áhætta er svona mikilvæg mm -hmm það er tölfræði um hvernig svona verkefnum reyðir af bæði þá með tilliti til tímalínunar og kostnaráallanar, jafnvel hverju þið skila síðan mm -hmm. sko, og, og alþjóðlega rannsóknir benda til þess að 9.10 sé ekki að skila þessu, engu af þessu jafnvel og að 9.10 ágrættu við þá að gera ráð fyrir því að áallan standist ef að, að 9.10 áallan standast ekki það, það er raukvill að í því það er miklu næra að gera ráð fyrir því að áallan standist ekki Já. og það leiður okkar akkur að áhættu og áhættu mati stjórnun og, og, og, og stýringu og hinu líka að ef, að, ef við horfum á gögnin og þau segja okkur að, að verkefni þau fara innviðaverkefni ég tala ekki um omber innveðaverkefni, þau fara svo svo mikið yfir kostnaráallun og hafa gert það sögulega séð og það sín, sína bara gögnin okkur, okkur. þá eins og þú segir, þá höfum við ekki ástæð til þess að ætla annað en að óbreyttu, þá munum framtíðverkefni gera slíkt því sama Já. og það segir okkur að ef við viljum komast út úr því, þá þurfum við að breyta kerfin. Við þurfum, við þurfum, líka, við þurfum nýja hugsun. Nýja hugsun, já. Og, og við þurfum að átta okkur á því eins og, eins og hérna, eins og haugur auðvitað langa átt að sjá að, að, að þetta snýst um samskipti. Já það snýst um eh, hagsmunni, það snýst um tilfinningar og svo, og, og svo margt sem að eh, af annaðin bundnulegina með fullri virðingu fyrir, og fyrir henni. Og tilfinninguna fyrir notagildin eða þenn gæðum sem að verkefni skapar, það getur verið einhvers konar gæð, það getur verið bæri einhvers konar, ég satt nú inn á landakoti í, í gerðkvöldi, hérna bara inn á sjúkrastofu og ég var að hugsa um hvað þessi bygging hefur unnið þjónað mörgu fólki þegar ég man eftir að hafa heimsótt þarna vatn fyrir mörgum áru síðan og, og síðan uh, fólk á öllum aldri og alveg og núna og svo fullorðið fólk og Já. þetta er náttúrulega bygging sem hefur búin að þjóna um, það hvort hún hefur farið fram úr kostnæra állun er kannski ekki aðalmálið núna, hún er Nei, það skiptir engu máli í, í, sko, í stóra samminginu. Nei, það, það heldur við, en það sem að, það sem að hins vegar skiptir máli mm -hmm. er að þú segir satt, finnst mér. Mér, mér finnst ekki, sko, já, já, menna, það, það deilir enginn, þokkar til dæmis eins og uh, óperuhúsið í Sidney já, sem að fór 2000% fram á kostnara en enginn myndi segja að það skiptir neina mál í dag þetta er svona, hvað segja, enginnisbygging Ástralíu og færur þetta luftist einhverjum tónlistarlifið í áttalíu og setni í alveg sérlegi og, og hverjum er ekki saman um það þó að þetta hafi kostað 20% meir heldur en áallið. Það er ekki eins og er góð verkefnustjórnum auglustlega mm. þannig að þetta með grein með þetta milli gæða þau geta verið umtalsverð en síðan er þetta með kostnað og tíma og helstu þetta viljum við að með segja bara satt með allt saman mm. og, og, og hérna sé ekki sem sagt að Eh, já, með einhverja blekkingar mm -hmm. hvort sem það er hérna, sjálfsblekking oft eru við með sjálfsblekkingu þar, við teljum að, að hérna, það sé ykkur, ykkur, ykkur vegur rósum uh, hérna þakin já. þegar hann er síðan þyrtum stráður mm -hmm. en stundum er það líka bara hérna hláða legar til þess að koma sínu verkefni að Já, já, allsins pólitíkis og þetta er markþætt mark sko Svo er það sko, líka kannski domgreita skortur og, og klaufaskapur. Ég, ég er ekki réttleita fram á keislur, alls ekki. Og, og, en, en, um, en það, er, það, það er svona marg, margþægt mál svolítið sko að, og við höfum með mitt fjalladaldið um það og þið eru að skoða þetta mikið í sambandi við opverða stjórnsýslu eða ekki. Já við höfum náttúrulega sko en, en þá í heftinu, goða, mhm. sko við, við hérna uh, höfum mjög mikinn áhuga á hagfræðinni í þessu. Einmitt, já. Og verkefnastjórnun er og verkefni hvað þau eru ótrúlega stór hluti af þessu raunhagkerfi og þetta eru mikilvægur upplýsingar fyrir þá sem að ætla að stopna fyrirtæki til dæmis, bara hvernig allar að skipuleika fyrirtæki uh, eh, þetta er mikilvægt fyrir þá sem að skipuleika námilandinu vegna þess að þessi verkefni þurfa verkefna stjóra og þau þurfa verkefnist þáttengandur og, og það þarf að vera til eitthvað skilningur af því hvernig þetta virkar. Það er að vera þekking. Og, og, við, og það margir sem bendur til þess á Íslandi sé 40% af sko, raunhagkjörunum, þegar ég tala um raunhagkjörfið þá er ég að tala um verðmættasköpunum að þeir búið að draga frá aðfeng og, og annað slíkt sé, sé sem þetta er unnið gegnum verkefnin, ekki svona sem kallaði hlutverk eða funksjónir Þetta, og þetta er mjög örfróun, hún er eiga sýst að ekki bara í Íslandi, heldur allstaðar, allstaðar ja. og ég geng svo langt, ég held að það sé líkil <laughs> atriði fyrir okkur til að vera bara samkefnishæf að við bara séum bara í bylgju brjótar í þessu við séum á undan að, að, að verkefnum og stjórnum þeirra vaksi fiskurum hrygg á Íslandi þannig að Já. annars held ég að við draugumst aftur úr að því að við verðum að geta undibúð á framkvæmt verkefni með, með réttum hætti og, og, og ekki síður þurfum að geta valið réttu verkefnin Já. og forgámsraða að því, við, því miður höfum við nú bara svona úr takmörkuðum aðfengum að spila Og, og talaðum verkefni fyrir ekki hérna, því að það var e Eh, er, er í umræðunni það er þannig að uh, talandum að því að það er ekki hjálfur sér inn á þessum lista það er sem sagt uh, félagslega íbúðkerfi sem að reyka íbúðarnarsjóði um, lengi vel sem er sem sagt eiginlega á banki sem að, sem að fjármarknaðar er ríkinu svo fór að menna fjármarknaðar þetta með húsbrifum síðan voru húsbrifin seld maður segja ellendu vónarsjóði og menn gleyndu að eh, setja inn áhættuvarnir þannig að mann ætti að kaupa þetta tilbaka og núna þegar að síðan að eh, maður segja að íbúðanamarkaðin eða fjármögnun íbúða þess að því hundu bókakerfi sem segil engungu og menn fóru að borga uppgafn íbúðlána eh, sjóðin sín þá myndast svona snjóhengja eins og stundum ykkurlu sem að er 200 miljardar sem er síðan 300 miljardar sem er síðan falla á næstu kynsluðir það sýnir sko hvernig mistök í verkefni, þetta er 25 árum sem maður gerði þessi mistök hitt ekki þá fyrir sem gerði mistökin heldur komandi kynslaði Það var, var heilmikið umræðum þetta í, eftir eh, í kjöldfara þínu erindi helgi mm. hvað hétt þitt erindi eftir? Ég var að fjalla um verkefna stjórnsíslu Já, Já. Einmitt, það var rætt heilmikið í kjöldfara því um einmitt hvað illi um, eh, svona einhverjum bresti hvort það væri domgrindaprestur eða hvort það væri skortur á þekkingu mm. eða skortur á yfirsýn eða hvort það væri hrein og klár spilling það, það var áhugavert að, að, eh, að var, það spannst heilmikil umræðum það sko, mm. hva, hvað gerir það verkum að það virðist vera að stjórnsýsla verkefnana sé ekki nægilega vönduð og um, það var ekki niðursta en, en þetta, er, þetta er mjög áhugaverð pæling Já, ég, ég greinlega selga það nú betur skriður það núna ykkar saman eins og margt annað eru þetta um samanburð á íslenska og norska kjörnum Hérna, mér langar að bæta eins við hérna, það er mjög áhugaverð hérna, svona, mynd í fyrstu greinni það sem er svona mappað hvernig verkefnisturnu hefur þróast á Íslandi mm -hmm. frá 1940 en hafandi sagt að þá er það greinu með tvö og við, nú, við þurfum kannski að fara að haska okkur svolítið en það er sem það er verið að tala um hagkerfið já, já. og það er, er, er verið að ræða um þetta með uh, hlutfall uh, eh, vermeta sköpunar í gegnum verkefni hátt í 40% Já. og þarna er verið að nota samskonar aðferð til þess að kanna þetta mm. eins og var beitt í Þískalandæk. Já, já, við vorum og Nóri. Við tókum þátt í alþjóðri rannsók þar sem að þetta var stúderað í þremur löndum já, já. og þetta var tímamóta rannsók. Já. Þetta hafði ekki verið gert áður að, að setja fram eh, beinlýnist tölur til að sína fram á umfang verkefna í, í, í svona hagfræðlum skilningi. Nei. Þannig að þetta er afskaplega viðlesing grein og það er, hver, það er, ég held að sé bara á hverjum degi nánast, eða ekki kannski hver dag en annan að þrið hver dag sem ég fæ meldingu um það að einhvers ég vitni í þessa grein. Já. En e, þannig að e, eh, niðurstofan þarna var, var svo eh, sem að við vitum, við, svo sem að vissi fyrirfram en þarna var fekk staðfest hvað verkefni eru gríðarlega mikilvæg í okkar hagkerfi í dag og mikilvægi þeirra er bara aukast þannig að þá hérna eiginlega beinum við sjónum okkar kannski og endum á því sem er alltaf gaman Einmitt. að tala um framtíðina Já, Já. það væri gaman, en áður að gera það, þá langar mér að spyrja að því ég held að kannski eh, einhver glöggur hlustandi Já. geti spurt býtu, hei, hvernig fóruð að því að mappa þetta, hvernig, komi, hvernig fáðu þessi, þessi 40%? Já, það er kannski á landmála að skýra það í einhverjum, einhverjum smáatröðum en við fórum út með eh, svona staðlaðan spurningalista, vorum með skilg, vel skilgnenda spurningar og sami spurningalisti var notaður í, bæð á Íslandi, í, á Þýskala, í Þýskalandi og í Nóri og við fórum með þetta út í fyrirtæki, tókum e, bara síni eða úrtaka fyrirtækjum úr mismunandi starfskreinum af mismunandi stærðum og, og þannig spurðum við bara um umfangverkefna í starfsemi e, þessara fyrirtækja og og svo var það sett í sam, samhengi við svo kallar ísatflokkun sem er starfsgreinaflokkun og þannig fengum við með því að fara í rótina og tala við fyrirtækin þá fengum við heildarmynd af, af, af þessu, þessu, þessu umfangi á, á hérna, fyrir, fyrir löndin í heild. Já og, og, og, og það má bæta við þetta að eh, hagstofan til dæmis og Íslandi gefur út um, þessa fjárhagslegu stærðir Þannig að við gáttum með þessum hlutvalsreikningi fundið þær út og, og þátt að það nýðra á atun veginna. Og þetta var einhvern veginn mappað eftir að, að vinnustundum, var ekki? Var... Jú, við, vorum að, við mæltum sem sagt, eh, hérna þetta vinsluverði, við vorum að mæla í raun og veru hversu stór hluti vinnutímastarfsfólks mm -hmm. fer í e, vinnu sem tengist því sem að við köllum verkefni og það var skilgrend með tiltekum hætti. Ja. Mm -hmm. Mjög gott það má meins að síðan bæta því við að við erum, erum að endur taka þetta þessa dagana má segja á, á Íslandi Hérna, en hver var niðurstaðan úr síðustu greininni? Hvað er, hvert stefn er þetta fag? Hvað, hvað, hvað, hvað að hverju var komist já, í síðustu greininni? Það, hérna kom margt, þarna kölluðum við til þarna höfðum við þá rannsóknar að fyrir að kalla til sérfræðinga heldum svona málstofu mm -hmm. sem að eh, uh, eh, fyrir nemyndur okkar styrðu eh, bara nú var mjög gaman að því við virkjum þarna þú var mjög snjalla nemyndur til þess að, til þess að, hérna, til þess að leiða þessa vinnu og það, og henn var síðan fyllt eftir minnst því að kallaði Delfíkonin mm. <clears throat> þar sem að var sendar út um, svona punktar sem að hefur komið fram í þessari, þessari vinnustofu og, og eh, út af þessu kemur þessar höfuð áhörslur sem þessi stjárfræðingar telja að, að býði verkefnastjórnunar og sem, mhm. sem, sem faggreinar og, eh, og, og hérna viljið giska á hver, hvað, hvaða trend eða hvaða leitni eh, er efstablaði Já, hvað skildi þannig að hafa verið? <laughs> Já, það er náttúrulega ég bara að það nú komi nokkur ár frá því við skrifum þetta en, en ég man alveg að, að, að eitt af því sem að, kom skýrt fram er svona þessi, þessi þróun fagsins frá CPM bundnuleiðinni muniði þegar við vorum að skoða einstök verkefni og við vorum mjög upptekin að því hversu langan tíma tekur þetta verkefni og hvaða verkþættir eru á þessari bundnuleið. Já. Það er liðin tími, við skiptum það máli í dag og við viljum meta þetta og rekna þetta út en í dag er fæið miklu meira að fást við verkefna fyrirtæki. Já, skipu held að fræðina og, og, og, og sagt, það er verkefna miðaða fyrirtæki sem að þessum sérfræðingum tald, töldu verðan eftir að blæðu hann líka uh, hvað sem mikilvægt það er að verkefna stjórnum eh, á ennsku heitir þetta Project Management Goes Boardroom eða þetta er ekki lengur bara mál ykkur að millistjórnenda heldur aðstu stjórna fyrirtækisins og, já, já. og, og hérna, yfir stjórna fyrirtækisins Það er eins gott að, að, að verkefni sem að eru svo stór að þau geta ráðið því hvort að fyrirtækið uh, fer fallit á, á næstu árum eða komandi árum eins gott að þessi verkefni séu rætt á vettvangi stjórnar Já, já þetta, og... þetta kallast á það sem við vorum að tala um á þessari, þessi, þessi, þetta stóra efnæslega og sko, meira segja þá ég veit hún aftur í þessa könnun um verkefna á væðingu samfélagsins hún er mjög íhaldsam vegna þess að við, þegar við spurðum um verkefni þá voru við uh, að setja þáttakarnundur inn í ákveðin ramma mm. og þar tóku við til dæmis ekki með á sínum tíma eh, þessa svona sveigilega verkefnastórnum sem að kendir við agile og skrömm það var ekki inn í þessu mm en þeir sem að þekka til í atvinnlífinu vita að, að það er mikill uppgangur í, í slíkri nálgun á stjórnum verkefna. Og fyrirtækja. Já. Og alveg bara, já. En það, var, það er sett, nöðustöndar trend 1 var etna, hérna, verkefna með að skipula sildin og síðan var verkefnastjórnun í, í, í stjórnarherbygginu uh, eh, og að því náttúrulega það er verkefnin eru leið til þess að raungera stefnu og metnaði fyrirtækisins. Það er þessi tenging á milli stefnunar og verkefnunar. Nákvæmlega Já. og síðan uh, fengist við uh, uh, flækjustík eða coping with complexity, það Já. var líka þriðja og síðan uh, faglega verkefnastjórn eða fagmennska verkefnastjórn. Þetta voru svona það sem að... Nei sko, sko, sko kannski bara staldra það við þessum flækjuna. Já. Við heldum, áttum okkur ekki á því hvað heimurinn er ótrúlega frókin og þetta er pílutið samhengi við það sem er að gerast það er þannig að það er reysastórt gámaskip sem er á leiðinni frá Kína til Evrópu og eh, það uh, veldur ekki svo betur til að þeir stranda skipjunni í súiðsköldunum ekki góður staður ekki góður staður þetta uh, eh, aðfokkakjæðan er svo háð einu skipi Já. með íhluti í alls konar alls konar framleiðslu að þetta, þetta var gífurlega vandræði og, og þetta er bara þannig dæmið um það hversu flókin heimurna við reyðum okkur á það að eh, aðfung, skipaflutningar flugvilar og hvaðina gangi algjörlega snurulaust og ef eitthvað eh, hérna, ykkur frá þínu venila þá er allt í óða. Það fyrir allt í skrúuna. Einmitt. Eh, þannig að það er svona dæmi um, um, um, um flækustrík eh, Já, við þurfum að og, og, og, það, en, það, en það sem er aldrei, flækja sko er farin að hafa svo, svo, það er sko þegar þú verk, verkefni og verkefnastjórnun að það því við byrjum að tala um bundunlega mm. og þetta er eins og Helgi var að segja það var hónu við inn að, eh, að, skoðum hér bara einhvað tengslanett það er sem sagt einhvað mannvirkism og það er einhvað bundin leið og þetta þú getur þetta ekki í dag þú verður að fara út fyrir þetta og tengja þetta um heiminum og, og, og það, þá þetta kallast það líka á við áhættuna sem að fylgir því að reyka fyrirtæki eða samfélag eða þess vegna fjölskyldu. Og flækjan sem við erum að tala með, svo skemmtilegt að tala með um þetta komplexity, hún getur tengst aðfangakeðjunni og innköpunum og, og, og fluttningi aðfanga. Stjórnmálunum. Stjórnmálunum, hún getur tengst því að við erum að vinna yfir landamæri, fjöldi þeirra sem koma verkefnu, fjöldi tungumála sem... Vi, við þekkjum það náttúrulega sem kennar í háskóla. Já að frá því ég var í háskóla sínum tíma og þessi krakka sem ég er að kenna þau líti ekkert á sig þau líti á sig sem íslendinga Já. en þau líti ekki á sig sem íslensk vinnuafl þau fara að vinna þar sem að tækjaferðin eru og þar sem að þeim býðist gott líf Já. þetta er, þannig, þannig hugsa er við konið svona alþjóðavæðingu vinnuaflsins Það sem ég finnst áhugavert hérna svo í endan, endan á greinni þá er þetta, er þessi, þessi fjóð trend tekin og þau eru rínd en þá frekar Já og það kom meira svona tilugur um hvernig það farið dýbra onni þetta það, ég, það, það sé mjög fyr... gaglegt efni fyrir, eh, fyrir eh, stjórnendur að mér finnst alls ekki um að mig gleyma einu í, í, í þessu upptalning <clears throat> sem, sem eins og ég, hún er nokkur, nokkur ára gummur mm. en mér finnst hún, það er gaman reyfinu upp vegna þess að hún síðan margt af því sem þarna hefur eh, kom fram hefur síðan eiginlega raungjast því að þarna talaðum virtualization eða sko hvernig gerfigreind eða, eða já, snjáltæki og ímiskonar slíkir slíka nýjungar sem að núna þykja sjálfsæðar en voru það ekki þegar þetta var ekki Stafræn umbilding og allt það Stafræn umbilding, sko, hvernig hún er farin að hafa áhrif á, líka hvernig við stjórnum tökum ákvarðanir og, og miðlum upplýsingum og tökum til okkur upplýsingar og þar erum við göðanum Þar eru við rétt að byrja en Það er svona eitthvað sem að komi framhaldi af þessu Já. Þetta er, þetta, þetta er orðin grára gamalt og, og, eh, en, en ég held að það sé fullu gildi en síðan er ímilst ímiskona þróun í gangi meðal annars að fara að nota gerfi greindi í, í verkefnastjórnun uh, og það eru fleiri þættir sem er að, er að kikka inn maður sér það til dæmis að um, aukin áhuga á, á nýsköpun í verkefnum og, og, um, og fagmennsku hvað það merkir að hvað miklu eitt er á, á verkefnastjórnun að vera sem fagmaður sko, virkur agent í ákvarðantöku Já. og hvernig þú syngar saman samningum einhvern veginn og þegar verður takin í verkefni hva, hva, og, og skipulæginu eða, eða skilgrinningun á verkefninu Þetta er svona ymsið þrættir sem eru, eru mjög upp á borði núna. Ah. Mér finnst kannski mikilvægt að bara, ég veit ekki hvort þú vilt enda þetta hér en þetta mm. með fagmennskuna, það er góður staður að enda þetta á að því að allt snýst þetta um, um vegferð okkar í átt að fagmennsku. Við, við verkefnastjórnun, þegar við horfum á það að, að 40% af hagkerfun eru verkefni, þá sjáum við það við eigum óskaplega mikið undir því að, að þessi verkefni séu unnin rétt og í annað orði verður það unnin faglega, má ég nú segja það. Þannig að við, við eiginlega verðum, það er eiginlega alveg nöðsynlegt að við lítum á verkefnastjórnum sem fag og þá er forvindilegt sko, hvað þarf til, hver eru enginni fags? Mm -hmm. Jú, það eru rannsóknir Já. og við erum hér í háskóla og við erum að standa fyrir rannsóknum og við reynum að rannsaka og, og ég er svo hamgjöðsamar með það að við erum með nefnundur sem að vilja rannsaka mm -hmm. og mhm. nú erum við með doktorsnefnundur og mér finnst eins og við sem að gera að láta gott af okkur leiða ja. þetta skiptir máli svo búum við til einhver, einhver viðmið og svona hugtökakuna til þess að rammin þekkinguna og, og, og hvað þýða hugtökin og það, er, það lætur lítið yfir en ótrúlega mikilvægt að við séum sammála um, um, um hvað orð merkja við þurfum að hafa einhver siðferðis viðmið er það ekki? Ég meina, hvað, að, viðst, og ef maður tilherir fagstjætt þá er sumt sem maður gerir og annað gerir maður bara ekki já, já. Og, og það þarf hver og einn að finna það sjálfur en, en þetta er eitt sem er mjög mikilvægt og það er svona hluti sem er mér ofal í huga og mér veist að hlutir kokkar í akademíun einhvern veginn að halda þess á lofti og, og, og berja í brestina og það eru mjög víða tækifæri að auka fagmennskuna mm. Ég, ég, ég hérna við skriðum þetta fyrir nokkrum árum við þrýr og mjög gaman að fara í gegnum þetta ég hafði ekki kíkt á þetta hér heldur en að okkur ætti í huga að gera þetta umfylgjarnarefni hér og um, ég verði að viðstu þetta að hafa helst bara ansið vel og þetta hérna gaman fyrir þá sem hefur að ná sér í þetta þetta er aðgengilegt hverjum sem það vil sækja þetta á netin sem sagt hver, hver finnir maður þetta? Já það myndi, þú getur bórið nýður á uh, eh, waf.f i.is, verkfræðingafélag Íslands.is eða vaffsf.is verkefnarsjóðunarfélag en, en það var verkfræðingafélagið í raun og veru sem að, að, sem að stóð bakveita og, og þessar greinar eru, það má nefna það í lókin að þær eru sagt, hluti af, af tímar sko verkfræðingafélag hefur gefið út uh, lengi vel gaf verkfræðingafélag út svo kallar árbók og það voru bæði greinar um, um svona Eh, þar sem að fagmenn voru að taka dæmi og segja frá einhverju sem var í gangi en líka svona það sem við kveldum rítrindargreinar þar sem fræðimenn í, í, í verkfræði voru að, að, að skrifa og ég skrifaði nokkur sinnum og þóruður þú gerir það líka Já. en nú uh, bara fyrir stuttu síðan þá hefur tekin ákveðin eh, gerð ákveðin breyting og nú heitir þetta tímaritt EJOD eða Icelandic Journal of Engineering og það verður að pumpa upp statusin á þessu, Já. auka kröfunar og innleiða strangara rítrinni ferli og fá þetta alþjóðlega viðkjönd til þess að, að kollegur okkar, þeir sem er að fást við, við, við, við hérna, fræðustörf á þessu sviði, finni, finni hagsmunni sína í því að byrta í þessu tímariti. Já og, og gaman að hvað verkefna, verkefningafélagið er orðið lifandi og, og hvað mikil kraftur í starfseminni og, og ofta er, er, þessi, er þessi félag nú aðalega í útlætt á sögambústöðu menn heldur betur aldeilis, ekki, aldrei ekki. Aldeilis ekki mettaður og eh, gaman að vera í verkfræðingafélaginu Sammála Og Þessi gaman að vera þáttangandi í verkfræði varpinu um, og framöndan eru skemmtileg verkfræði vörp, er það ekki? Jú. Og þar sem að eh, við munum fá gæsti til að koma og ræða við okkur um, um möguleika og, og framtíð og, og innihald verkfræðinar og verkfræðilegra aðferðar og, og hugsunar þannig að er þetta ekki gott Jú, í bylið? Mjög gott Jú, takk Segjum það, kæra þakki